mwena ali gwe bwe bayagala okulya sente za museveni muvume bali balyoke bamugambe nti akuvumire katobulaba ono sajja kambwe sajja kambwe yakwata ebiliyoni zebbiri ebbiri nebazimubbako nebamuguza nenyumba teriiyo nakwata sente kati bali bamubbako kakati ate ffe ba mirundi mwe temukimanyi tinze mirundi ninga omusajja okukanayo fami erifuti e, e, e- if we give me a report ngandaka kampala notuke kawempe nonga nti seyongerayo sikuvuma you have made my journey shorter nze bwempita mu gavumenti nfunamu experience nti nabategere emyaka kumi nenu ate nemba kyawa nnyo jenakoma okwagala jenakoma okukyawa abaana bonna bakyawa nakyawa mafiya ya uganda we shall meet tusobole okubeera mu eh, eh, eh, prison cell a mass grave nenkusanga ku road block ngo lise uli side yeri na ndieno oba on a flight i cannot avoid teri wala una to sinkan ku nsimu kabuli ne mukku kagati fetu chimanyi nzinze mi i have a mission oba sura wa oba sura wa you've made my journey shorter because i have a destination kagati fetu tawaganya ne byo fetu ba diverted era bebikuru yajala ngamba did you know tibanjagala ndabe mu 7 nimuka yes naga nti wano time yali afuluma nga ndeka lwakitula nafuza amafuta gange ki napakinga motoka mu geti omanye okupakinga emotoka yo ku geti pulezidenti afulume omulemese bali mukubya amasasi the only way he managed museveni omulaba nga bamusiibiza we yamuyise why they don't want museveni to get alternative source of information era bwagende wa museveni oyimirire omubuli muzeeyi ewaffe abantu bakomplaininga bewasuubiza abantu sebetewabibawa bala bakube mungalo bewazenero bwoliddayo okulaba museveni olimbuulira ne bwaba yakuwadde sente nga bazibbye gwe olujja n'otulaba oti n'ekifayiro kyo wanakulabira nga bali basindika wa special forces nti muzeeyi yakuyita ogenda kubeera mu kkomera ennaku ezi museveni tajja kukulabako si yakuyita bakuyita kutwala mu kkomera kasitole banga baspecial forces nga bazze ku mukolo nebaga nti muzeyi jangu tuwogeremu ogenze mukukomera <laughs> tebakukkiriza kolaoti anti ajja kukubuuza nti mirundi ebibyo wabifuna museveni oyo alina omukyala gwe yakola obubi yayina mikwano gye wansusupplise yo hmm. yali banne bakumikumi yabaweereza miliyoni kumikumi balye krisimasi n'abasiraamu nakibona n'abawa kakati abayita oluvanyuma lw'emyezi eki ino ni kumikumi azibaweereza abayise banyumyemu tewali yamwebaza tewali yamwebaza nti seboke wakolaki zatuuka tano tano ate zatuuka muzebe neyewuunya abasajja benaweereza obukadde ekumi ekumi tekuli naayimiridde kunebaza kiki kyava ababuuza nti abange akantu akabasa ke nabaweereza mwakafuna nedda nedda nedda nayita omu ku bakaasi yaabe namubuuza bano seteza bano zenakuwa obaweereze zalaga waliwo ekizibu ekirantuzira yeye bamwetiko lwetiko okumufulumya state house so after taking your money mumulabe abasindika tosanyukiranga omuntu omanyi nabagamba nti ente ziva embalala mm. nga ziri ku loole mm. baba zireeta ekampala zisigaddeyo zifise nga zigaa nti nfuuliddwa evuta ezigenze mu lufula kakati ggwe tosanyukanga oyinza okusanyuka mm. ngaabaserikale bazzekati <laughs> ebyo bitere <laughs> olaba bakwata gundi waliwo nomukyala bamuyitaani yali aladisiwa kampala ono yali arasisiwa kampala mukyala omukulu bamuyitaane semuita singa wange gundi mm. lukasa mm. lukasa nga tagenda kisozi a former aladc um, an old woman gwolowooza nti bamumanyi ngaatuukayo bamuyola ne bamukuba ku piika ako bamusiba embalala ewiiki ezi without charge nze namununula nze nayogera nti batekudda zenna olugasa lukasa ne bwajja mu state house naakuga nti njakulakulaba muzeeyi wali mugaye nti madamu lugasa enkola yaffe ogimanyi naawe wali kala dis why don't you write ereeta nogiwa omuzeyi ntugimuwa she was, she was put on pick up dumped at imbalala police cell for two weeks so mukulutanale mirundi olutalo oluliwo wakati wa bodwan if conclude on that hmm. olukolelwa wakati wa bodwan ne first son hmm. ah, nti first son okuvayo nagamba tino ekyatuuka mu arua naye kigenda kutuukako was that really anti kyenkubuulira hmm. nti muhoze yete yakula mangu ekyokubiri muhoze yakulira mu bitanesiyakulira mu bitanes hmm. naku basaikoloji mulaba hmm. teyalinga mmwe obaffe who grew up with our fathers every time bweyasomanga nga kitaawo ali wanted kakati Eh, nagda mumaje nasoma ebintu bye anadimayala ogundi yinza okuba nitatawone nga tomwadimayale kakati i think muhozi problemu gyayina tayina basajja bagezi bakulu bamusepinze oza tatawe esala ali bize kakati bano bonna bagenda okujjayo abavubuka bagenda kubba bagenda kumubbako sente kyobaolaba nti bamukozesa ebintu oyinza okusanga balamu oyo yagendanga nagaba obuwunga nga buliko muhoozi oba ekya museveni tekinabeera yeti decided kyenkubulira nze nga strategic tobinteekamu iter you muhoozi dont distribute obuwunga as who dyope charity organization what nolaba mukimanyifu abavubukako kabusenga kumuddwa kubanga muhozi ayina okukitegeera mm. nti wati fe abaganda tugaa ti kayombe nanaafa bobi wine is a creation of the mafia gang bwe bamuteekamu sente ne bamuteekamu ki bobi wine was captured by sie abamerika bambega ne bamukwata bamukwatirawa ah, bamu kati ali mumikono gyabwe abamerica bamafiya bakaaba yabaddukako era bamafiya be bamuwa ekibiina ekyobufuzi era bamafiya be bazzeeyo mu kooti nze kinuma kiri kimu avo identified with the president ferongo time kasajja ka museveni kaako hmm. n'abaana bange bambuuza what have we achieved with this hatred kasajja ka museveni nfunyemuki why sinza kufunamu nti abagaba sente sikolagana nabo ekyokubiri siri mulayini evuma sijja kufuna that one i know and not get money from them ekyokusatu nti bakuŋŋanya biriyoni kumi bangule nagaana kuba obujozi bwabwe nina kuba mupakasiwa nze abasinze amagezi mbeere mupakasiwa timwebazi nze omusajja alina amagezi mutwe tibasobola bonasibalaba mi nkakwata bukwasi nekakuba enyondo omutwe akakabusenga nkatirawo I'm a very arrogant man. I come from a, a, a very proud family. We are very arrogant pharaohs. Hmm. Kakati mm. nkugamba. Mm. Nti, bwechiba anga Bobby Wayne, ba mafia ya baduka ku, ku muhozi na malayo gira, kumusajja kwa baku bencha ne gulo. Esasi wali kuwata Bobby Wayne ya nigo banenya. Muhozi ya ba musisi. So, eh, my younger brother is lacking. Mm. pipo bano babbi bajja kumubba fe muhozi tiimu egyokufuga naye mbw abavuuka bensimbawo muhozi akuwuliriramu nnyo hanono zirava mu state house i left the state house ive taken I mean, fact, contrary to what many people believe abantu basinga obungi balowooza mu nze kyamani wa muhozi ku project nze simanyi kuleebeeta bantu bayineki simanyi kuleebeeta bantu simanyi kukola lugambo Ah, if you don't call me why should i call you kakati zenkubuulira is not in the interest of afeni muhozi to take sides in this i know it pains him nti omwana omuto nga bobi wine afudde from nowhere natandika okuvuma museveni naye nze nkitegeera ti bobi wine atambula ne malema ono we south africa bobi wine ekimulemya okutegeera tiwaliwo kitaawo waliwo omusajja omukulu gwovuma ku kyalo afuka ku buliri akola atya nga kiralula lukiryawo kikyafu n'abaana beri baakisepitinga naye dadi wamwe lwakyafaanana bwati kakati zuma malema avuma zuma waayi malema naye waabamerika yes malema waabamerika nti abamerika baagala tugetiyanga people tuisolo them in africa to flush out the chinese that's their strategy everywhere bawukulu baani kakati malema ne bobi wayini baawukana timaleme south africa avuma abazungu kill the boa tasobola eri rainbo country malema ayina esimu ya bei ya golodi yagijjawa it is alleged nti malema mugabe yeyamuwanga sente akyabule south africa kubanga malema yayogeranga nagamba nti mu south africa balina ettaka balandiroad 80 percent so yefu we follow the principle of uh, willing buyer, willing seller, and these people have refused to sell, what do we do? Ngaka tulibaje kuruwa mpaka, atabagule South Africa. Kakati Bobby Wine, yei chumukoza obu vi. Ti mm. Bobby Wine, musebe mm. nitafu mwa, kulunaku Bobby Wine luyakola speech ye, luyamu nominating, luyakua mkaruru. Ile kanawu. Atenga wantu mwasingo. Kwa mbalu. Nagama muhia. Antibani. For my mother. Ele kituwa college mwa Amerika ujimai intina wano weri. eyinza okuba nga simpandiiri okimanyi nti mumakaaabantbadsidnga era abagagga bangi bali waredi ku bobi wayini wayi netumukundi tebabagala abagagga eh, anti bo nedda bamanyi tumukundi muwagazi wa sente abeera purezidenti osigaza ekikumi taswatireise tumukundi ayagala nnyo sente kakati bwotuoka mugesa muntu is a gentleman in fact from here you can predict mugisha muntu ruli resist card after Museveni. Ee I'm telling you after Museveni na Bobi Wine haja kubali. I'm telling Bobi Wine haja kufuka kuwanga. Tika nawe. Anti nkubuli ebyayogera tebijja mu elekito college go community abasubuzi babo bemula ba abayine bizimbe byabo abachi bati abobi wine bati abayaye be. Two when he abuses Museveni oba with them abasajja bayogedde ekigambo kimu nze mbabuulire kuba nze nina amagezi mu mutwe amuveraaloga nti maani hmm. nina ebintu bingi nnyo kenya wa yonna nkusomera nenkulaga because tewali muntu alina lubaawo mu nyumba ye i don't think that there is a person who has a blackboard in his house ni i have you have a blackboard yes nze okuka esaawa mwenda ogwekiro nenkola meditation that's why wakuba esimu yange nkuvuma kubanga esimu evuga hmm. nevuga nevuga nevuga hmm. naye ngaolina byowandiika ogenda okujja ogikwata akubuulira byataka akubulira bamubya akubulira bya busiru kyenva mbavuma ekyokubiri esimu ekutama toyinza kukuba simu ya muno nogiremera kazi yife omubikira <laughs> no nze simu kasookubira esimu nogiddamu nogiddamu nga njibulakalisinga evuga njeraba toyinza kunkubira esimu mirundi esatu ku kidiru ki oyinza okuba nga olina omulwadde ali mu ddwaliro gwe mwenna mwenna ate ensoniyo eri mudwaliro mukazi womulwadde omwana womulwadde ani ekino kikuba esawa munaana ogwekiro ala tali bano mubantu bababuuzeeko kiri kumwegwe nyinza nogino nyinzi ogiteekamu vairasi n'egitta kubanga oluwulira essimu y'ekiro mm. nga nina omulwadde mu ddwaliro maindi yange eraga kuki ngaokuba essimu yange ekiro ngaojagazaki so kakati kyegamba mm. nti abantu abasobola okubuulirira omuntu n'okumanya nti kati challenge yaffe esinga obukulu okutegeeza bantu nti bobwaini waabamafia be bamuleese era bamafia be bamuwonaye mulwaki buli muntu avayo mu opposition mugamba ono mwali kubesiga nemugamba besige yali bwati besige yajja mu biri gumu nga semwogere yesimyo mu kyenda mukaaga era bwosoma akatabo kange the making of dr besige nkubuulira nti abeena ali mu baatya nnyo semwogerere semwogerere yali mu gavumenti yokere olutwa nga minisita nitta abantu ngaali ne pawulo muwanga eyamubba obululu semwogerere kule libirise neegwa semwogerere museveni yamukwata bakadogo be bamukwata ne zedi maluulu jambo muzeeyi tunakamata aduuyi museveni egenda okutegeera nga gwe bajimbye mubanja madokita semwogerere wacawacawaca yoyo dokita semwogerere museveni yamuwonya bakadogo namufuula minisita kakati ekintu ekyasinga obewunyisa semwogere had been in museveni's gavument for nine years yemwefuulire omulundi ogwo semwogerere ye musajja yekka mu gavument ya museveni mm. eyalekulira nga tebategedde neintelligensi nga temanyi yakeera ku makya baali bamugje mu foreign affairs nga bamufudde deputy minister deputy prime minister and minister of public service semwogere went to public service in the morning nabuuza ku bakozi nawereza ebaluwa ewa museveni resigninga in the meantime nga press conference bajarengizedda simwogera bafuluma press conference bwati nga museveni bamutumidde nga takyasalawo kakati bewuunya how did this man semwogere who appeared like a captive nga muwulize nyali committed semwogere yasooka nga munyonyi ya museveni wa at that time museveni agenda kujja mubuyinza mu 86 nga abali mu opposition bonna mu europe bebali mu gavumenti semugeri yaleetawo wano ekibiira kya christian democrats bacristian democrats mu europe bajja mu gavumenti ka bonna semwogerera abamanyi thats why museveni yamweyambisa namuteeka mu foreign affairs kakati bano abenrm batya nnyo amaanyi ga semwogerere ne gabalema wegava unlike e nrm political parties compose songs abe nalembaamayinja ate bayina naye dda sente zaba amayinja yeyagoca yeyagoca amasiro yeyagoca nogaabagagendagawugana gatyo nga nekyayimba takimanyi abaopposition bayiya nyo enyimba kitufu abaopposition bayina mobilization eri voluntary etali ku sente tinjagala okukutegeeza kaakati okimanyi nti omuntu yenna kasobola kutegeera nti oli committed nze nyambala egundi tisati zange nyambala kiwaliwabe yali ankubye bina mu committed nabitandika nadda si sizza kulya sente naye okimanyi nti emotoka eriko bobi wayini owa traffic yagitya emotoka eriko ekifaananyi kya bobi wayini olowooza singa batraffic bazikwata singa babiteekako why commitment n'okulaga nti ffe tujja opposition eragirawo opposition tekolera sente osanga ebifaananyi bya bobi waini ebyo ebinene mu byalo ani abikuba ah, aniabikubaaniabikubaamayina ababikuba naye bano zibabwe sente oziwa ekiwanda nagamba nti president museveni akuba esente enfaziwe bakiwanda ako abakwatira mu banka yatunda poloti ye okuba ebifaananyi bya museveni aniyemulagira thats not an argument thats a stupid argument because you wait until the campaign time president bwanateekawo campaign time ne bateekawo task force allocate money okujjako nga ogambye nti ebipande manya okubye kutunda tize nkubye tisat nkubye biki nkubye biki to settle them but nrm people don't buy bamanyira byabwereere era omuntu akusangana kakofiira kano ndabuli bwembeera nabwo obwebbeyi mm. mpaayo kamu they don't buy ekibiina kyabwe bwebatyo bwebakizimba osanga wayoreziasiki osangayo wa political party ekubalaale ngaeri mutenti wagisangawo the intention of erale is for gathering hmm. era bakuga nti eh, eh, he addressing a mammoth crowd hmm. he said this bwe tuba tusoma psychology political psychology hmm. ebintu ebyogerebwa ku lale tibiwanguza kalulu mm. abantu bajja kuyimba kwegatta nakulaga maanyi kakati nrm yo yo eyina tent waliwo azibbiramu eyina obutebe waliwo abubbiramu eyina amazzi waliwo agabbiramu wadazitmn kitegeeza nti puresidenti museveni lalemu mumalako 10 billion omuli ne bubasi bwanalwaiso gakirulu ne babawa ne 1 5 5 wekimeans bobi wine oba omugeza muntu obaani they can organize ten rallies mulalo ya museveni eki ate sente zebabadde nebaleka nga bazibbye era ekyokola balwana negundi balwana ne lumumba nebalwana nani nebakuba namayanja nebakolaki why nti baba batuula ku faamu zaabwe ne babala nti ofona opondo ayogeredde ekibiina emyaka n'emyaka mumugjemu mutekewaawo ddombo yeddombo olumala okulya sente ngaakaliwo kaweddenga ateekayo nga balowooza ffe tujja bakolera ani akukolera mbakolera not because tukita nti by coincidence ndaga masaka nawe olaga masaka nenkuwa gundi lift i'm not campaigning for you because i'm stupid i'm campaigning because these are values nti nange nja kuzeyambisa to ride on ave maintained my programs ave maintained muki how do i survive abantu bawereza sente ku simu yawe internationally aniosinza abantu ku social media tekuli mukulutabala mirundi kugamba hmm. hmm. nti it is not you are right it is wrong afende muhozi to reduce the battle kugundibobiwine kubatamanyi kisobola kutuka ku bobi wine hmm. ekyokubiri bobi wine afende muhozi ekimuluma kuvuma kitaawe erwanda kyokola discipline erwanda bakugamba you show us how you are going to govern Rwanda, not to abuse. What are your policies? Do you need to abuse? Dictator. How can somebody be a dictator? Mm. Ngato zikuwe waandisa. Na eche chigambo besi ya chuko zisa. Ati kumuli. Yali wami ya kemika. Na abana bambuza. Umanyumu what you don't know. Ebintu ebisinga obuyinge bitabula abakulembeze gwe bayibuli ogimanyi hmm. ono omwana eyazina omuwala azina hmm. nasirabo namugamba kabaka hmm. nti saba kyonna kyoyagala njakikwa nasabaomubatizaagala kutawewano ombatiza eh. but muwala yasaba yes and he had to fulfill it because had made a commitment but what has brought yowana omubatiza in problems kugana mukazi oli kumwendako kakati ebintu ebisinga bush bush yagamba nti ekigenda okukubya saddam husein mujewo this man wanted to kill my father, my father saddam husein yali tayina ekyakbagenda ne babyazaayo nga tebiriiyo but bush said nga bolaba kakati gundi bano bawukulu bye bagezaako okujjawo nerayira odinga nti efamily feud etuuse mu generationsi kyobola balabwano mu uganda mbasaasi waliwo omuvubuka wali mmengo naye kitawe baali bagenda omutta myaka ginka ezejja ogo lyamulemeramu era bajja kumutta waliwo omuvubuka alagira abalamuzi kavubuka kalagikefaakafaaka kati kereega kereega bajja kuba n'ebintu ejajjawe basala musala aminia nomusalaka mutenagukanyuga wali nzibe baagunya hmm. waliwo omusajja omukulu ono kitawe jaffa ne bamuziika muwekezairo era atawula eggwanga naye agende muwekezairo bulombolombo bwabwe nti tiwantsiyu somthingisi era otakula abalamuzi era bakube bakutta abantu bakwasa omutwe tojja kusigaza kantu wano kubanga ayina omusayi guliyo ogumusika ogumalaogajjawo amin gwe yasalaku obulago nayuga ensi bajja kukuba bakuttire wano kakati nkugamba nti afeene muhoozi as a human being nange nkolaki nange numwa kabusenge yanyonona n'abaana bange nebabonabonana nekirabate ngaombulire kabaka yangulire empale sinza paka busenga nemujamu amanya kano kakulubya kalina olugongogongo lukaliwekate kalinga enfudu <laughs> kakati bankuba <laughs> eh. to destroy me hmm. you think my children happy nekabusenge nze nsaba katonda nemunsozi kabusinga babanga bamutta bamugalamize bati batiikiyo omutayimbu ogwokeddwa ogulungudde kusigiri nekkulibya si akasajja kasiiza abantu endagisi akasajja kakubye buli muntu akasajja kakozesa amawulire gaago gaako okwonoona abantu kakati kyenkubulya kyekyo nti afende muhosi as a realist myamu realist kimuluma okulaba omusajja akubadde akuba ebidongo bye okulaba omusajja abadde bwati nadda ku kitaawe n'avuma kimuluma naye ate bobiontatanya okuvuma ah, ah, kino spiiki yalimbi mubabuulire ate ba bobi wine ekibi ekibaliko tiwereera okwati bobi wine bobi wine talina basajja bakulu tewali kintu kitabeeramu musajja mukulu onoonya generation ah, ah. ate ngaoleeta bakulukyenkubuulira ye society golooza katonda teyali tuse naatumalawo ogobaganya omukulunjagala nkubuulira olwaleero hmm. pulezidenti museveni yayina emyaka anamu esatu ngaawamba gavumenti yaleeta kiseka wa myaka emeka bakirunda kibebwe yali alwana mu nsiko agrid to be andalole nga kiyamaniyeki wy abasajja abo abakulu bemulaba fe batugamba twali baana bato ne batugamba nti kabaka omu yawera yaga nti abakadde bonna mubadde bakolaki nomusajja omu nakweka omukadde kitaawe namukweka owe teyamutta kakati kabaka nga bebabeerenalwala benkugaye nti obutabuulirirwa hmm. najja yesiba eddiba nga bakalisala ku nti nerimulemerako eh. balisika abuluuga kakati omusajja kyava amugamba nti zinasigazayo omukadde wange kamukuleetere naye tomutta omukadde yabagaa nti ediba muliyiira amazzi <laughs> olwo ediba terimuvaako mm. bakuga nti emese zatuula nesiga naye kapa eno eyiriitira etuli etya okusalya kapa amagezi tugisibemu ekide emese e, e, e, mm. enkadde nezizitulya bwe ziti nezira nemumulowooza ekyo tetikirowoozangako bwekyatubeera kunsi <laughs> eh. kumu abewasiira ani agenda okusiba kapa ekiti isegood idea era kapa erya mesa envubuka muzireeta kide enkadde zaagaana <laughs> naye kugamba nti wano abaganda tugamba eh. nti kayemba nanta buli yasaabala bwa bbungu how old was kayemba ono mwanga mwanga how old era these days mbakolera uh, uh, uh, analogy nembaga nti nze me amuwared one if we see bobi wine afende muhozi ne sabiti ali mu polisi hmm. bona bavubuka it reminds me of the problems we inherited at independence obot was thirty seven ben kiwonuka nozali naye nga mu thirty six muteesa ngaalinga mu thirty five naye nga muteesa amanyi kabaka abantu wagenda okuyita bawerawo nemikeeka agamba ali popula obukulu obubwe bwasikirano tanoonya kalulu ye yekingimeeka obote ngaayogera ensi neyanikirira era obote yakyogera nga lunye mulejiko ti bwendifuna obwa pulezidenti wa uganda nja kukuba mengo yesu saiti nemuteesa mukitabo kyagamba nti twali tuloza ti political rhetoric ngaomuganda ga nti gamba gwalisanga ku mwenge beni kyoluka mugagga muyitirivu hmm. eggwanga baliteekawo mwabulamu omusajja omukulu bano baukulu kinyata bemulaba hmm. ukulu kinyata bali abakikuyu abaali ku kitaawe abaali ku kibaki bonna bajja ne bamugira bati tebaba muskando y nti purezidenti wa amerika kati oyo gundi trump oyo singa trump abadde talina kubanga the moment you become the president of the united states kitegeezaki nti abagezi bonna bavaayo nabagamba nti mu africa advisa talina mugaso is a welfare title an inflated title omuntu alina omugaso bamwita handola esati gijeemu dagensuto ja jambala tegenda namukolo oyehandola kakana mu uganda abantu you cannot advise somebody osinza nga iye akusinza amagezi nga takurespectinga kakati afende mukozi abo bonna babubi waini baani betaga people they respect olinga kiriziganya ne argument yomuntu omu eyagambye nti ensonga lwaki tulaba scafos mu polisi eh. nti ojja kwesanga nno banabaabufuzi bano eh. ah, bano bonna ono eh. bavubuka ate n'abaana bali mu polisi eh. nabo abaana bavubuka eh. kakati buli omu ayagala okulaga munda emyanyi training gye babasomesa eh. these younger people fear because basoma abasabiti basoma baane they know the international trend somebody ajogenye oyo omujoze nye ajogenye alowooza nti bwowasamuola wasaabalabiriza owasa ekkanisa namuwulira ngaayogera awigo we cannot go to America and Europe. We cannot go to South Africa. Are we going to go to China to eat snakes? Yes, you go to China and eat snakes. Why? Mujoze siwono ne mujijoganye ne mubabuli wamu. Kakati bana abasirikali abana abatope mulaba mu police. Tewali che bafunye. Nabaganti baby tewali baby agala tata wafe. Okitegede chengunyonyola. Mm. nembagamba nti omuntu eyakatuuka mundongo tayinza kujjako masanyalaze tanakoowa kakati bano abaana abato bemutadde mu polisi nemmaje tebalina kyebafunyetebagala gavumenti ekyuke nga tebanafunakubanga mm. temubataddewo okubagamba nti there is life after death we serve as government you will serve any government which comes to power Bobi Wine cannot promise you promotions and nachi. Na ye ye Bobi Wine achimanyi inside. Nti aina Bobi Wine aina mu maji mwali. Bobi Wine aina mu intelligence mwali. Kubanga bakugamba kyokuteeka we ekibiina kya Bobi Wine twamala gula intelligence na mawulizi. Museveni alime kitegeera. Okukyusa ekibiina bakirangira Derek Gundi. Uh, eh, eh, any general meeting. Mm. Delegation, delegation, delegation conference. Bajirangira ennaku kumi na nnya wabira bako luddawo nga bakyusa obukulembeze ku kibalama. byali bifulumye bobi wine nabagamba jo nebagamba nti bobi wine receives mm. intelligence reports on a daily basis thats why bobi wine buli gwebamuteekamu omumubega amutegeera nti mayinja bamugamba nti gweddayo wefuula zeyabize bobi wine bobi wine nebamukubira essimu nebamugamba nti mayinja zekubega era yagamba nti mayinja muwadde bantu walaba asanyuka nabagamba ti jo nti bobi wine ogenda okuziika yiga mm. bobi wine yayingira ekasubi esaawa nnya nadda mu hoteri n'atuula ngaakominiketinga nemondo mondo ali wali azinawazira eh, mm. kuba mondo mm. temumumanyiaa ah, ah. andi kati mondo ayagala okweteka ku bobi wine singa bobi wine eh, bobi wine bambega bali mukaetokolagana mondo anti kakati bamanyi hmm. nti gwebeera ne bobi wayini museveni akuyita omuliireko senteyebobiwayini mugezi nti weyajja ne mondo nayimba mukyaki nakola ki kati nga gwebyoga nti waabwe bobi wayini buli muntu yenna gwe bagenda omusindikira nti amubege baba mubuulidde dda era bobi wayini bwakugamba nti ngenda genda embaale aba yabaddeyo enaku ezi bobi wayini bwakaga nti ŋenda mbala lwojja kulya nti yabaddeyo ani amusobozesa bobi wayini sneaks out of his house nga besiiba yakikolanga katesovuhu mulinga abategeeza abantu mubunbuna kazanyo neda si kazanyo is a serious game era ekyovula sagala muhoozi agiyingiremu bobi wayini kan be killed kan be assassinated kyovula nwana nnyo nti lwaki buli kintu kyonna mukiteeka ku museveni kati gwe tokimanyi nti museveni alina uh, uh, olutalo n'abafamire ye abamu abatya nokugenda ku mikolo baali bamusudde kati gwe tokimanyi ate amawulire tegabawandiikako nti museveni alina omusajja omukulu gwe yayise namugaa njagala okiwandiike mumukono gwo gwebateekawo ekibiina kya bobi wine era gwomuwasente nakikkiriza erwite ne apology handi rwite ne apology namuteekawo neyanneewaggulako era nga bwotunulira nolaba nolaba nti omusajja omusambi womupiira bwebamubbako paasi oba naavaako hmm. omupiira ogutebeddwa hmm. ayinza okunoonya golo n'ateeba hmm. kati bino byonna byebakola genda mu kooti kuddayo okukola apiiro abali bubi bakkiriza be bateekawo bobwai n'abaddukako kakati gwe nebwonoyogera otya nze nkugambe tinze sirimba mubulamu bwange bobi wayini yajja ewange siri times naŋamba obwasooka naŋamba tinina abasajja balina ekintu kyebagala okunteekamu naye nkitidde we discussed ngaekyo bobiwani akugamba bwenyini nze kenyini yajja alina newembeera bamanyiwo hmm. bamumanyi bobiwani abadde ajjawo yajja hmm. city times hmm. ne lweyakola ekibiina kye ekyo ekibiina yasooka nakuba esimu ku saawa nyeyiza ekiro nakuba kutta nakuba ku mukaaga nesimukwata ninkubira mutaani wange nemugaa nti mukama wawanjagazaaki mukama wawanjagazaaki kakati ku saawa nga musanvu hmm. omuntu nakuba essimu nga yefudde bobi wayi ekyuma kyange nekiŋamba nti essimu eri feeke nedoboozi zirifeeke <laughs> bobi wayini yakuba esaawa kumi nezi eh. nanga gwe muganda nsiira butakubuulira nti hmm. ekibiina nkiwandiisizza naye nkiwandiisizza mangu namangu kubanga hmm. tuyina information information gyetagala etegerekeka kati nze bobi wayini nemutunulya bwendi nategeera nti bobi wayini akolagane bamafiyasi nembatega mm. mm. tebayinza kunzita balowooza nti mm. nsobola okuva ewa museveni nendaga ewandaate nga nze sibuuka musulo nendinya mubbi kubanga bobi wine ataalianti nali manyi nti waabwe siyinza nze nkubaoli abatugamba ti bwobanga oli mu nyanja e, eryato neryebbikamu bwerire olina okutunula ebintu bisatu when you see something running very fast no is a crocodile is not a speed boat and crocodiles don't come for these two missions bw'oba oli mu nyanja nga eryato liguddemu nolaba ekijja ekidduka ku speed olowooza speed boat gonya ekyokubiri bw'obanga mu nyanja nga osavaivinze osooka weebuuze oyimiridde ku lwazi oba ku mugongo gwagonya obaoba nvubu obahipo mm. kakati mwabasinga obungi temukimanyi nti nze nekeneenya manya bakyaba mulimu bubi waini hmm. yankubira esimu nambuulira kakati bobi waini wenamutegerera nti bobi waini akolagana nemwenda emirundi emirundi eki mwenga information nalingi yina ti mwenda yayinvestinga nnyo netumukunde mu bodaboda beba sefu boda hmm. bali bewoza esente nyingi kati abaana nebatandika okubba bodaboda zaabwe era abo bebasibisa kitata bebasiba kitata abo akasajja kabukedde nekakuba kitata nekakuba kitata ebintu byebabyoke bakole batya nyina bamutte naye olunaku lumukulubya bajja kusasula nekabusenga tebayinzatibinza bereka kuolunansi bwe bati tiwebakuba nebagenda bakuba nebagenda tekisoboka wenudde bajja kusasula kabusenga ajja kusasula nekulubya kubanga ire olunu nti incitement eyo nyina waki tatae owange bakoze batya ebintu byaffe babyoki hmm. nga tulekako obusinga nga yinayinaakate nkubuuli hmm. nti nga nkubira gundi esimu bubwen nti enanga agamba hmm. nti people power yekuba emotoka za gavumenti but ihave information mwenda yakuba emotoka za gavumenti bubwaine omanyi kyeyaŋamba mm -mm. nemuga why don't you clear the air for your political party mm. kubanga abantu bagenda kukyawa nti okuba emotoka za gavumenti bugwene yaŋŋamba mm. ebimu ebyamaanyi mbirekera ggwe mm. nzatagalakufuga gwangaekyokubiri <laughs> nga mpulira nga watamwenda ngaali ne banne boogera bamuga nti ate kikyo kyewakoze okkuba emotoka kibi ampuwa batampuwa ninkitegeera nti mwenda yali mu tiimu ekolaki etegeeza mwenda ogenda wagobwaalikazanyo kakati mwenda hmm. banne bamugoba mwenda anyiiga yakola dokumenti ye hmm. nebagitwala ewa pulezidenti nebatambulira nti mwenda yeyagikoze nabawo ebiriyoni aga bagimplimenti kuteesa naziwa muwala we mwenda bagenda omubuulira nti sente dokumenti ye gyewakoze hmm. pulezidenti ajagadde nnyo abadde naye kuteesa akogeddeko bubi o mwenda nanyiiga mwenda nali obuwuka mwenda nali obuwuka hmm. kakati mwenda bwali obuwuka hmm. nabagamba nti nze nange ngenza kufuuka mirundi era mwenda mu mitingi zaabwe abaga nti ayadimaya thatman profesa abagamba hmm. singa nazaala omwana alinga omusajja oyo like you eh. tayagala matirio neda sente enjagala nenga sizaabo gyonsi tompeera mmere mu toireti toyinza kumala kunja ogwo nkubyekubye nti kukuba ennyondo mumutwe dasimi kangati mwenda bwali obuwuka ne bamugoba mu kibiina kyabwe ne bayisa lirusalusa ne bamugobe mu kibiina kyabwe tiyakolagana nani ne bobi waine omanyi mwenda kyeyabagamba hmm. nawano nga nagatekakubira nkakubira nkaina hmm. ku byuma byange wano nkakuba mwenda yagamba is not working with bobi wine doesn't uncle sam work with bobi wine n'abamenya bonna am i working with bobi wine for the first time myself sera nyanzi and bobi wine we have a private life we have seen each other for a longer time mwenda revealing how many people work with bobi wine almost the whole state house yes yababuuza who doesn't work with bobi wine kakati ffe bwe tuba tukola strategy deya strategy yali nfu batugamba mu byobufuzi hmm. tokolanga ndagaano ya byabufuzi namuntu atakufaanana namuntu gotalinaku historical bond uh, obote yali tayinza kukola nabammengo obote tava mu bwakabaka simulangira no obote simulangira obote yali tayagala bwakabaka ekitegeeza endagaano y'obote ne mutesa yitesobola kukola the reason why museveni akolaganye n'abemmengo okutuusa lwabawadde ebintu byonna ne biggwayo ne basigazaayo kimuloziro isi era nayo nebizimbe ebiri ebungerezabinobizimbebinobiri ku kampala rod tebanayimbawa mayiga yakuba kabaka nogwakabaka n'abumalawo kati nkugambye nti omusajja asinza amaanyi mu uganda wano mubanaddiini abo bakabaka bakibuli kibuli why owekibuli unlike obwakabaka malika bwabiramu nabutratingiramu abo bamakubi yabaani eh, ono kakuntatratingira mukintu ki kakungulu does not trade mu institutioni ekyokubiri nga bwenkugambye nti abo abemmengo bandamayininga omuntu balye sente kumusevera archibishop olwanga akuba ngundi alye sente kumbabazi kakungulu does not andamayini omusiramu